hasilnya ya teman-teman pasti ada aja ya teman-teman tingkahnya si Mabro ayo sepi <laughs> yo yo yo, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja Masih bersama saya, Sambu dengan Sobat Koro Ahmad Seperti biasa kali ini, admin mau moderasi kembali ya Yaitu Mabro Aiso Speed Mabro Aiso Speed kemarin belum lama dia bertemu kembali dengan pria yang pernah nuntun sahadat kepada dirinya lewat Omegidi atau Michael sekarang admin mau moderasi Mabro Aiso Speed ketika dia nyanyi lagunya siapa ya bro pasti teman-teman udah tahu lagu ini dia kalau dia nulis judulnya di Facebook itu nulis video ini caption untuk video ini judulnya I Speed merusak musik terkenal di dunia kalau nggak salah gitu oke kita langsung play aja ma bro I Speed ketika dia nyanyi lagu oh oh oh oh, oh ini ya Now let me get right oke okay. wait what oh, oh. oh. fuck out of this motherfucker. The fuck is going on, bro? Ra ra ra ra, Roma ra ma ma ma, go ah la la la. Want your bad romance? I want your ugly. I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love, love, love, love. I want your love, hey. Hey, I want your <laughs> dream, the touch of your hand. Hey, I want you, leather study kiss in the sand. I want your love. Love, love, love. I want your love. I want your love. Love, you know I want you. <laughs> Yeah, boy, yeah, you know what I need you. Okay. I want it bad. You're bad romance. ah, ngapain sih dibuka-buka Oh shit, bro. Yo, brother. I want your love and love is revenge. You and me can write a bad romance. oh, oh, want your bad romance. Caught in a bad romance. Want your bad romance. Ra ra ra da da. Roma ma ah ah. Go la la la. Want your bad romance. Oh, oh, oh, Ini hasilnya ya, teman-teman. Pasti. Ada aja ya teman-teman tinggalnya Sinabro Isis Beat. What is I want your everything as long as freak. I want your love, love, love, love. I want your love, hey, I want your dream, the touch of your hand, hey. I want you you. Yeah, boy, yeah, you know what I need you. I want it bad. Uh-huh. You're uh huh. That's five star. Give me my five stars. Give me my five stars. oh, Give me my five stars. Go kill him. Give it to me. Give it to me. bro, tanya kenapa itu bro? Oh yang kemarin itu ya, habis dia seset atau gimana itu? Aduh, maaf bro, Aisyah <laughs> Subita. Dia selalu bisa menghibur kita ya teman-teman. Penampilannya emang kocak, nggak bro, Aisyah Subita. <laughs> Oke. Astagfirullahaladzim. Maaf bro, Aisyah Subita. Speed itu uh, sedikit cuplikannya si Mabro Ayo Speed ketika dia live streaming karaoke lagunya Lady Gaga ya teman-teman Bad Romance Bad Romance Roman atau Romance gitu ya, bro bacaannya nggak ngerti karena <laughs> nggak bisa bahasa Inggris dia kalau karaoke selalu lucu ya teman-teman ada aja tinggalnya si Mabro Ayo so Speed <laughs> buat teman-teman pokoknya yang baik-baiknya ditiru kalau yang gak baiknya jangan ditiru ya teman-teman Oke, cukup sekian reaction dari admin. Semoga menghibur dan menyenangkan. Sehat selalu, sukses sukses selalu untuk Mapro. I show speed. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.